iki wes maleta tipiru Luntur koyo tresnomu Luntur koyo atimu Saiki kowe lali karu tak tuku tak pasrah ke mung kanggo sliramu gede rasa tresnoku ya mung kanggo sliramu ranyono koe lali karo aku keloro loro rasane nganti tembus ning dada nangis iki mergo kowe sing lari kebangetan apa salah sing ono gulumu saiki wes malih dadi biru luntur kaya tresnamu luntur kaya atimu saiki kowe lali karo aku Ah watuku tak pasrah kemong kanggo sliramu gede rasa tresnoku ya mong kanggo sliramu ranyono kowe lali karo aku Love.